あめっちゃかゆいあかゆい聞こえるかい聞こえる ASMR の動画です はいどうもアメジンですえっとめっちゃめっちゃ嬉しい今僕はすごい嬉しいよなんか今週めっちゃいいことが起こるなんか僕はめっちゃ日本語勉強しないといけないと思っててはあ今週毎日動画作ろうと思っててできるかな まあできると思うまあいいんじゃない <laughs> いいんじゃない今週毎日動画を作って出しますイエーイナルトナルトになりたいなとにかく僕はめっちゃ頑張ります今週めっちゃ頑張りますで今日の動画のトピックはねあのミイラという人 についてですミラって誰ミラって誰ミラって誰ミラ他の名前はカナダ人さんですまあカナダ人さんはまあドラマよくあるんですけどうーん僕はドラマあんまり好きじゃないですがなんか最近何か起こって あー、これはいけんと思いました。それはこちら。はい、皆さんの日本語のチャンネルです。で、このチャンネルの、あの英語でバイオグラフィー、バイオ、バイオ、バイオかなビオわかんねえ。 <laughs> まあ、この、この部分はね、ほら見て、 何これ何これ日本人日本人じゃねえよえー、何これと思いました嘘じゃいやごめん広島で <laughs> 大好きでもカナダ人さんはうんちょっと頭がおかしいと思います <laughs> 多分ね 英語でも時々わかんない何言ってるの大丈夫か頭大丈夫頭大丈夫あまりわかんない文句言いたくないですけどこれは意見これはいけませんなんで日本人だと言ったの日本人じゃねえよおかしくないこれは なんかどうして外国人は日本人だと言ってるのわけわかんないでもね僕は確認しましたすごい確認しましたツイッターであのツイートを送ってなんか質問したそれはこちらでカナダ人さんの答えは そうですね No 僕はあれ見てはあじゃあなんで日本人だと言ってるのあーこれはこれはむっちゃむっちゃこんなんこんなん皆さんどう思いますかこれ意見これおかしい嘘をつくことはダメですか これ嘘でしょこれ嘘ほんまに嘘じゃまた広島弁ごめんなさい広島恋しい西日本恋しいもし面白いコメントがあればぜひコメントしてくださいあとチャンネル登録評価もお願いいたしますバイバイピースガイす